prezident republiky právě přijíždí do prostoru hradu. sem, kunda tam. Když to nemůžeš říkat tady. Hovno. Jako nemůžeš mluvit. Asi rájo. No. no. A ty tady v poutíku řekni něco ho. Eh, chci manipulovat českou veřejností. Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu moje šedivá a nudná ženo i venku. Moje milá neonacistické Saru Kačenko, bude mi potěšením, když umřu. Děkuji vám za vaši pozornost. Dámy a pánové, zastávám názor, že prezident je krásná lůza. Považuji za správné, že do Evropské unie patří fašismus a socialismus. A já doufám, že novináři budete pověšení. Jsem se rozhodl žít do minimálně 100 miliard let. Myslím si, že prezident by měl manipulovat českou veřejnost, schvalovat vyvraždění českých novinářů mohu vyjádřit radost, že po potlačení z českého národního povstání se podařilo. A tak je to dobře, protože kdo podporuje Zdeňka Bakaly, je sám tak Klaus. Podpořil jsem neonacisty a vliv ekonomických mafií. Mrzí mě to, podpořil jsem zákon o... dovuto me calcolare Takže abych tu pohanku dokouřil. Podpořil jsem zákon o aktivní spolupráci s Kotlebovou neonacistickou stranou. Ano, mám úctu s občanům. A nemám úctu občanům. A jsem prezident ve vlastnictví Evropské unie. Ve vlastnictví neziskových organizací. Ve vlastnictví České televize. Ve vlastnictví Zdeňka Bakaly. bych připomenul svoje mládí, když jsem byl mlád. Mluvil jsem kdysi o americké metodě ESOP, Employee Stock Ownership Plan. Mit Bestimmung Gesetz, like a bomb.